ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਜਨਾ ਕਰਦੀ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਹੱਦ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂ ਕਰ ਖੁਦ ਧੁੱਪ 'ਚ ਖੜੇ ਤੂੰ ਯਾਰਾ ਹੱਥ ਕਰਦਾ ਦੁੱਖ ਜਦ ਨੇੜੇ ਆਉਣਗੇ